is Rita, a baby. <laughs> جدة في بالي ومن جدة وجاد هاني نجدد الخلايا بالمايك من جديد حبسات البلوي وما جاش البوطون هارب القيم ما تولد وما ولد هرس العدم وحل أساورة من فضيد منافع راحت في الديك بات يكون بوطون طلب جمالك في المزاد خلاها الدكالين شلا كتب تورتات وما تقدسش ابن سينا الهاكم التكاتور حتى زرتو المقابر يتسلسلو شياطن رمضان على الاذان تكالي نجوم اونز بلانيت عيد نسينا كلاهم تتاروك تحرزتو القمابير الغاية تبرر الوسيلة لما يجي الثراء وعاشق خراد نافل مسميه عنبر غلايا تراب ري والي سالم ايجيب الكثال وعاش خراق بفال اسم الهيم البعر حقق في حقك الحق ما نفطركش بلوفران وفيني توجور حكمة علي مبهوم ميوت كتافي بلوند في غيف وتتحلم شاك سيغفو ديامو القافية علقي علقك يلعق عقلك ضرب لك لوفخان رواح فيت في العالم لا مفهوم شد من الشدة الفهم يصعب عليك هنا تتحمل أروقانت وباستعلاء استعدمت القافية لين ليان يلي تآمنوا بالقدر عبس وقات تعدس صبر زختو من الجمنة إريطاج ونوض سكاي حنان تباه إلين فلاي كان ليا يأتامنو بالقدر فالي طوال صبر جوكر دنم الجنة وديب العقدة كوز أوف حنان تباه لعنة الله على الظالمين حتى في الختام فاصل يوقع اللسان التيه دوامة غالي على اساس الديول بسنعالة اللي في خلطان عيشني بدماء فوقي الزوال غلط وبليدك اللي تباربع الراد في طمو دروك يروح بصباط بيت شي زلايف العميل المهدار قفاه ملي مات عرفات يسير مالغري بريا في مطار ضرب تخيطمو دكوري حور بصباط بيتشيز لايف العامين الهم دار فقاه المهمات عرفات ياسين سجدات جسدات سجات تختيا خافونا اراد مليحة الحيمة حليمة تكويس لافريك خزر خرز زرخ يتخشى حلال وتزاوج صاير سيار صاير خياش نقدو ادار محرم حمرم مرحم تكويس دلار فيك ترجع جرتات جراس سلاتو الحال يتجاوز This is Rita Baby. <laughs>